Un caballero sin miedo cabalgó hacia el castillo, derrotó a los guardias, enfrentó al dragón, escaló por la torre y llegó a la habitación de la princesa. Princesa, soy yo, un caballero. Vengo solo. He luchado incansable mi vida entera para encontrarte, pero ninguno de los desafíos superados hasta hoy ha sido tan intimidante como el que ahora me impuse, el temor que siento al no saber qué piensas cuando me miras por vez primera. Sí, lo lamento. Soy un hombre. Me reconozco heredero de una inabarcable tradición de abuso vertical, de poderío y bienestar sostenido en la subyugación. Quizás no seré personalmente responsable de este atroz historial de errores y atropellos, pero sí cargo con el deber de ayudar a remediarlos, de saldarlos, pues he gozado de sus privilegios aunque reniegue de su origen. Sin embargo, carezco de certeza si me inunda la inseguridad. Tengo miedo, princesa. Estoy confundido. Tengo tantas ganas de que seas feliz porque lo mereces, que me asusta todo lo que estoy dispuesto a sacrificar por ti. Siento que si no tengo cuidado mi devoción puede hacerme perder a mí mismo. Me aterra que todo lo que daba por sentado sea polvo, o peor, fuego. El mundo es nuevo otra vez y no sé por dónde empezar a aprender. La culpa anticipada de ofender, de oprimir, de lastimar, me mantiene en vela. Es mi dueña. Si te vuelvo a fallar, ¿me perdonarías? No sé si encontraré la línea que dibuja tu justo sitio sin desvanecer mi presencia. Es entonces cuando pienso que quizás hay tantas como tú, igual que hay tantos como yo, y que por más que la persigamos no todos alcanzaremos la felicidad. En ese caso, lo que nos queda es no desistir de intentarlo en privado. Estoy dispuesto a jugar el papel que me toca en las circunstancias actuales, pues sé que son solo la transición hacia un mejor status quo. Por ello me atrevo a hablarte con franqueza. Sé que no estoy en posición de pedirte nada, princesa, pero no puedo evitar soñar, si no con tu cariño, al menos con tu comprensión. Es poco menos que un milagro que en este instante del infinito cósmico, en la incomprensible fugacidad de nuestras existencias, nos encontremos ambos aquí ahora, si me permites decirlo, si me permites desearlo, juntos. Si algo puedo jurarte, es que deseo entenderte como mucho más que un concepto en mi mente, en mi imaginario. Quiero que seas un ser humano completo, complejo. Si me aceptas como un igual, inevitablemente defectuoso, te prometo nada más que absolutamente todo lo que puedo darte sin perder mi aire. En pocas palabras, mujer, lo que propongo no tiene que ser amor si no existe tal, pero sí, para ti, por siempre, si la aceptas, mi compañía.